यस सर शो हो रही है हाँ शुरू हो गई जी रिकॉर्डिंग हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए चैनल का लिंक आई थिंक सबको मिल ही गया है उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है पार्शियली पेड अप शेयर की या पार्शियली या fraction share problem of fraction share बारह तक के क्वेश्चन हमने लास्ट डे डिस्कस कर लिए थे तेरह तक के वैसे तो ये हमारी एक से ये देख लीजिए कि मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमने पांच कंडीशन पढ़ी थी अमेजमेशन की और इसकी परचेज की या परचेज या मर्जर की जो पांच कंडीशन पढ़ी थी उन पांच कंडीशन में सबसे लास्ट कंडीशन हमारी यहीं भी थी यहीं थी कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उसका अगर कोई पार्शियली शेयर है तो उसके बदले में कैश की में पेमेंट की जाएगी अदरवाइज शेयरों के बदले शेयर दिए जाएंगे या कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्शियल शेयर है तो पार्शियल शेयर के बदले तो कैश दिया जाएगा और शेयरों के बदले में क्या दिए जाएंगे शेयर दिए जाएंगे अगर परचेज की ये सॉरी मर्जर की नेचर का है और परचेज की नेचर का है तो उस कंडीशन में अलग हमारा परचेज कंसिडरेशन की अलग कंडीशन जो वो लागू होगी ये कहता है sometime owning of the ratio in which share are to be given it is not possible to find the full और whole number of share and the problem of fraction share arise कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारे जो शेयरों की संख्या है वो पॉइंटों में आ जाती है जैसे मान लीजिए एक कंपनी ए लिमिटेड का लिक्विडेशन हो रहा है या ए लिमिटेड का हम एक तरीके से मर्जर कर रहे हैं और उस कंपनी के पास एक जो शेयर था वो सौ रुपये का शेयर था एक शेयर कितने रुपए का था सौ रुपये का शेयर था जबकि बी कंपनी उस सौ रुपये के शेयर के बदले में एक सौ तीस रुपये का शेयर इशू करती है बीस रुपये के सॉरी या इसे छोटी अमाउंट का लगा लीजिए कि सौ रुपए के शेयर के बदले में तीस रुपए का शेयर दिया जाता है सौ रुपए के बदले में तीस रुपए का शेयर दिया जाता है तो उस कंडीशन में तीन शेयर तो हमारे पूरे हो जाएंगे तीस या नब्बे नब्बे रुपए की कैपिटल तो जो है वो तीन शेयरों में आ गई लेकिन दस रुपए जो रह गए वो हमारे पॉइंटों में रह गए उसके बदले में ना तो शेयर दिया जा सकता है तो उसके बदले में क्या करेंगे कैश में पेमेंट की जाएगी पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा पार्शियल शेयर बचा फ्रैक्शन बचा हिस्सा बचा सौ रुपए की कैपिटल को हमने तीन से तीस से डिवाइड कर दिया हमारे टोटल शेयर आ गए तीन तीन तो शेयर दिए दिए जाएंगे और एक बटा तीस हिस्सा जो है या एक बटा तीन हिस्सा जो है या दस बटे तीन तीस हिस्सा जो है उसके बदले में क्या पे किया जाएगा कैश दिया जाएगा उसके बदले में कैश में पेमेंट करेंगे तो ये कहता है उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में any fraction of share is usually satisfied यानी कैश कैश के बदले में उसको सेटिस्फाई किया जाएगा the amount of cash to be given for fraction of a share is always determined on the basis of market price of the share आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरह से जो भी शेयर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन शेयर की वो मार्केट प्राइस के बेस पर तय की जाएगी ट्रांसफरी कंपनी का शेयर मार्केट में कितनी वैल्यू के ऊपर है मार्केट में कितने रुपए का है उसके बेस पे हम फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो डिसाइड करेंगे एक क्वेश्चन देखिए इसी का फ्रैक्शन शेयर के संबंध में following is the balance sheet of X limited as on thirty first March two thousand fifteen balance sheet हमें दी हुई है यहाँ पे हमारे पास शेयर हैं fifty thousand equity share of rate ten each and eight रुपये up total paid up capital हमारी है चार लाख रुपए ठीक है जो भी कंपनी है एक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में दे रखा है चार लाख रुपए की कैपिटल है छः हज़ार प्रेफरेंस शेयर हैं eleven percent ten rupees is fully paid up हैं साठ रुपये की हमारे पास प्रेफरेंस है नोटिस एबल चीज़ जो थी वो हमने नोट कर ली कि शेयर यहाँ पे तो हमारे पास पचास हज़ार शेयर हैं दस रुपये का एक है आठ रुपये पेड अप है चार लाख रुपये कैपिटल हमें पे करनी है और प्रेफरेंस शेयर जो वो छः हज़ार शेयर हैं दस रुपये का एक है साठ हज़ार रुपये के भी प्रेफरेंस शेयर हो गए अब बारी आती है नीचे कंडीशन की कंडीशन क्या देता है Y limited decide to absorb the business of X limited Y limited जो कंपनी है वो एक्स लिमिटेड के बिजनेस को ऑब्जॉर्व करने के लिए सहमत होती है at a book value book value के ऊपर कंडीशन क्या क्या देता है except land and building and plant which was valued at rate a one lakh fifty thousand and two lakh fifty thousand अब यहाँ पे ये कंडीशन बताइए कौन सी है परचेज की है या मर्जर की है आपसे फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूँ कि परचेज की कंडीशन है या मर्जर की कंडीशन है सुधा परचेज की सर परचेज की ठीक है तो यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग जो है वो प्लांट और मशीनरी रिवेल्यूड के ऊपर हमें लिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे परचेज की नेचर का मानेंगे the consideration being the of trade liabilities the consideration being the uh, assumption of trade liabilities यहाँ पे ट्रेड लाइबिलिटीज ली गई हैं पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन expenses पाँच सौ रुपये and the payment of provident fund the payment of workman profit sharing fund at ten percent premium the issue of one equity share अब यहाँ पे ये कंडीशन देखिए ये समझने लायक है the issue of one equity share of rate twenty each for every preference share of X limited X limited के पास जितने भी प्रेफरेंस शेयर थे प्रत्येक के बदले में बीस रुपए का एक शेयर जो है वो दिया जाएगा सेम इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है the issue of equity share of rate twenty बीस रुपए का एक equity share for every three equity share of X limited X limited के प्रत्येक शेयर के बदले में तीन शेयर के बदले में एक शेयर दिया जाएगा बीस रुपए का अब देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक्स लिमिटेड के कितने शेयर थे पचास हजार शेयर थे पेमेंट हमें करनी थी चार लाख रुपए की यहाँ पे हमें बीस रुपए का एक शेयर देना है प्रत्येक तीन शेयर के बदले में प्रत्येक तीन शेयर के बदले में एक शेयर दिया जाएगा and the payment of rate five per equity share in cash और प्रत्येक शेयर के बदले में पाँच रुपए जो है वो कैश में पे किए जाएंगे तो नॉर्मली हमारी पेड अप कैपिटल अगर देखा जाए तो तीन शेयरों की कितनी बनती है आठ या चौबीस रुपये भाई आठ रुपये पेडअप हैं तीन शेयरों की अगर पेमेंट लगाएं तो कितनी बनगी चौबीस रुपये यहाँ पे क्या दिया जा रहा है बीस रुपये तो नगद दिए जा रहे हैं और पाँच रुपये कैश में पे किए जा रहे हैं टोटल पच्चीस रुपये पे किए जा रहे हैं the equity share of Y limited are quoted in the market at sixty rupees जो वाई लिमिटेड का प्रत्येक शेयर है वो मार्केट में साठ रुपये का है अब इसके हिसाब से हमें पहले तो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करनी है सीधी सी बात ये तो ये कहता है कि प्रत्येक प्रेफरेंस शेयर प्रत्येक दो प्रेफरेंस शेयर के बदले में प्रत्येक दो प्रेफरेंस शेयर के बदले में एक इक्विटी शेयर दिया सॉरी एक इक्विटी शेयर दिया जाएगा छह हज़ार प्रेफरेंस शेयर हैं छह हज़ार के बदले में कितने दिए जाएंगे छः हज़ार के बदले में कितने दिए जाएंगे ये कहता है एक इक्विटी शेयर दिया जाएगा दो प्रेफरेंस शेयर के बदले में तो छह हजार के बदले में कितने दिए जाएंगे दो के बदले एक छह हजार के बदले छह हजार भाग में दो तीन हजार पॉइंट नोट समझ में आ रहा है हाँ जी तीन हजार शेयर दिए गए बीस रुपए का एक कितनी होगी अमाउंट तीन हजार गुना में बीस बीस दिया साठ हजार साठ हजार का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया हमारी ठीक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले में कितने दे दिए साठ हज़ार रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में हमने दे दिए उसके बाद आती है बारी इक्विटी शेयर कैपिटल की इक्विटी शेयर कैपिटल में ये कहता है कि प्रत्येक एक शेयर के बदले तीन शेयर के बदले में एक शेयर तो यहाँ पे पचास हजार शेयर हमने दे रखे थे कितने शेयर दे रखे थे पचास हजार पचास हजार को तीन से डिवाइड करेंगे तो हमारी शेयरों की संख्या आ जाएगी ये आई हमारी सोलह हजार छह सौ छियासठ पॉइंट दो बटा दो बटा तीन छह सौ सोलह हज़ार छह सौ छियासठ सही दो बटा तीन शेयर हमारे आते हैं अब सोलह हज़ार छह सौ छियासठ के बदले में तो एक शेयर दे दिया जाएगा प्रत्येक तीन शेयर के बदले में एक शेयर ठीक है सोलह हज़ार छह सौ छियासठ गुणा में बीस ठीक है और जो फ्रैक्शन बचा दो बटा तीन शेयर उसके बदले में क्या पे किया जाएगा कैश पे किया जाएगा दो बटा तीन शेयर है प्रत्येक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है साठ रुपए दो बटा तीन गुणा में साठ वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी चालीस रुपए की हमें कैश में देने पॉइंट समझ में आ रहा है सुधा अनिल समझाना सर रिपीट करना सर ये कहता है कि प्रत्येक फ्रैक्शन शेयर के बदले में हमें नगद में पे करना है और कंडीशन इसने क्या लगाई थी कि प्रत्येक तीन शेयर के बदले में एक शेयर दिया जाएगा एक्स लिमिटेड के प्रत्येक तीन शेयर के लिए एक शेयर देंगे तो तीन की जगह पे हमने क्या देना है एक पचास हजार की जगह पे कितने शेयर हो जाएंगे पचास हजार भाग में तीन ठीक है पचास हजार भाग में तीन टोटल शेयरों की संख्या आ गई हमारे पास सोलह हजार छह सौ छियासठ पॉइंट दो बटा तीन पचास हजार को तीन से भाग करोगे तो सोलह हजार छह सौ छियासठ सही दो बटा तीन हमारे पास वैल्यू आएगी अब सोलह हजार छह सौ छियासठ तो पूरे शेयर हो गए और दो बटा तीन जो वो हमारे क्या बच गया फ्रैक्शन बच गया क्योंकि तीन से पूरा भाग नहीं जाता पचास हजार तीन से पूरा भाग नहीं जाता इसलिए दो बटा तीन हमारे पास क्या बच गया फ्रैक्शन बच गया तो उसके बदले में तो कैश दिया जाएगा और जो पूरे शेयर हैं सोलह हजार छह सौ छियासठ उनके बदले में शेयर दे दिए जाएंगे सोलह हजार छह सौ छियासठ शेयर इश्यू करेंगे प्रत्येक शेयर कितने रुपए का कैश प्राइस जो है या फेस वैल्यू जो है वो बीस रुपये के हिसाब से हमने देनी है तो बीस रुपये के हिसाब से इनकी वैल्यू हो जाएगी तीन लाख तैतीस हज़ार तीन सौ बीस रुपये और जो फ्रैक्शन बचा था दो बटा तीन उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें वैल्यूएशन करना है मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है प्रत्येक शेयर की बी के साठ रुपये बी के प्रत्येक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है साठ रुपये साठ रुपये के हिसाब से हम वैल्यूएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दो बटा तीन गुणा में साठ तीन से काटोगे बीस या साठ बीस दूनी चालीस रुपये हमारे पास ये कैश में पे किए जाएंगे फ्रैक्शन के बदले में हमें क्या देना है कैश देना है तो ये चालीस रुपये हमें कैश दे, दे देना है और थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहता है कि प्रत्येक एक इक्विटी शेयर के बदले में पाँच रुपये कैश में पे किया जाएगा प्रत्येक इक्विटी शेयर के बदले में पाँच रुपये कैश पे किया जाएगा पचास हज़ार इक्विटी शेयर थे पचास हज़ार गुणा में पाँच टोटल अमाउंट दो लाख पचास हज़ार रुपये कैश के रूप में दिए जाएंगे तो टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना हो गया साठ हज़ार प्लस तीन लाख तीस हज़ार तीन सौ बीस प्लस चालीस हज़ार प्लस दो लाख पाँच सौ सॉरी दो लाख पचास हज़ार टोटल अमाउंट अगर ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी छः लाख तैंतालीस हज़ार तीन सौ साठ रुपये हमारे पास क्या आ गया परचेज कंसिडरेशन आ गया पॉइंट आया समझ में यहाँ तक yes yes, sir Anil Naveen है क्या हेलो नवीन प्रेजेंट है क्या या एक बार अटेंड करके छोड़ गया क्लास को हेलो हाँ नवीन नवीन माइक को ऑन कीजिए और बोलिए हैंड अराइज करने से कुछ नहीं होता चलिए आगे की जनरल एंट्रियाँ बताता हूँ नॉर्मली जो जनरल एंट्रियाँ उनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा सिर्फ परचेज कंसिडरेशन जो हो उस उसकी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है परचेज कंसिडरेशन वाली जो एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए परचेज कंसिडरेशन जब हम रिसीव करते हैं फोर्थ एंट्री में देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है प्रोविडेंट फंड ये सारी लाइबिलिटीज में ट्रांसफर होगी यहाँ से देखिए Y limited account debit to realization account Y limited account debit to realization account हमें परचेज कंसिडरेशन जो वो वाई लिमिटेड ने एक्सेप्ट किया छः लाख तैंतालीस हज़ार तीन सौ साठ छः लाख तैंतालीस हज़ार तीन सौ साठ रुपये का छः लाख तैंतालीस हज़ार तीन सौ साठ रुपये का परचेज कंसिडरेशन जो वो इसने एक्सेप्ट किया है उसके बाद रिसीव कैसे होगा bank account debit to equity share equity share capital account debit in Y limited और to Y limited Y limited से टोटल हमें रिसीव होंगे छः लाख तैंतालीस हज़ार तीन सौ साठ अब इक्विटी शेयर कितने के इश्यू किए जा रहे हैं ये पॉइंट हमें नोटिस करने के लायक है इक्विटी शेयर जो इश्यू किए जा रहे हैं यहाँ पे आप देखिए जो हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला था तीन लाख तैंतीस हज़ार तीन सौ बीस रुपये के तो इक्विटी शेयर एक हैं समझ रहे हो यहाँ तीन लाख तैतीस हजार तीन सौ बीस रुपए के इक्विटी शेयर हमारे पास एक हैं और ऊपर हमने साठ हजार रुपए के इक्विटी शेयर एक इश्यू किए तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी हो जाएगी तीन लाख तिरानवे हजार तीन सौ बीस तीन लाख तिरानवे हजार तीन सौ बीस हमारे पास क्या आ जाएगा शेयर इन वाई लिमिटेड आ गया यहाँ पे ये वैल्यू देखिए तीन लाख तिरानवे हजार तीन सौ बीस हमारे पास वाई लिमिटेड में शेयर कैपिटल आ जाएगी नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस के रूप में अगर आप शो करोगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जहाँ हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था वहाँ पे देखिए चालीस रुपये तो हमारे पास एक कैश में पे किए जा रहे हैं और दूसरे हमारे दो लाख पचास हज़ार रुपये एक कैश में पे किए जा रहे हैं चालीस हज़ार एक है दो लाख है पचास हज़ार एक है टोटल जो वैल्यू हमारे पास है वो कितने की है दो लाख पचास हज़ार प्लस चालीस हज़ार है दो लाख पचास हज़ार है चालीस रुपये दो लाख पचास हज़ार है चालीस रुपये हमारे पास क्या आ गया कैश के रूप में पेमेंट आ गई तो बैंक के रूप में आप दिखाओगे जो हमें रिसीव हो रहा है दो लाख पचास हज़ार चालीस दो लाख पचास हज़ार चालीस रुपये के रूप में हमें ये अमाउंट यहाँ पे बैंक के रूप में शो करनी है तो ये यहाँ आप शो करोगे नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्रिया बाकी एंट्रिया लगभग सारी सेम है किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जब आप एंट्री करोगे तो वहां भी हमें जो चीज़ें परचेज की जा रही हैं उनको दिखाओगे और जो चीज़ें नहीं ली जा रही उनको छोड़ दोगे परचेज कंसिडरेशन के रूप में जो लिक्विडेशन के रूप में हमें अमाउंट रिसीव होगी liquidator of X limited account debit यहाँ पे ये देखिए liquidator of X limited account debit छः लाख तैतालीस हज़ार तीन सौ साठ छः लाख तैतालीस हज़ार तीन सौ साठ रुपये हमें रिसीव होंगे किस रूप में टू बैंक अमाउंट हमारी दो लाख पचास हज़ार चालीस रुपये दो लाख पचास हज़ार चालीस रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितनी होगी तीन लाख तिरानवे हजार तीन सौ बीस रुपये तीन लाख तिरानवे हजार तीन सौ बीस रुपये ये हमें परचेज कंसिडरेशन के रूप में टोटल अमाउंट रिसीव होगी वाई लिमिटेड के द्वारा जो पे की जाएगी एक्स लिमिटेड को ये हमें यहाँ शो करनी बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेम एज इट इज़ हैं किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा जितने भी क्वेश्चन इस लेसन के रहते हैं रिमाइनिंग सारे करके देखोगे किसी तरह की और भी कोई अगर दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा ठीक है हेलो हेलो ठीक है सर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है पूछ लेना कॉन्टैक्ट नंबर मेरा सबके पास है और जितने भी रिमाइनिंग क्वेश्चन रहते हैं सारे एक ही तरह के हैं जितने भी मेथड हमने किए हैं उनमें से घूम फिर के वो मेथड सामने आएंगे तो उनको जो है करके देख लेना एक या दो दिन का समय आपके पास रहता है जब तक आपका एक पीछे का जो रिकवर मैं करवाऊंगा ना हेलो यस सर पीछे का जो मैं करवाऊंगा